Známých jezer, sachraným repere ha, Sachranný bytové výste, já to zlatý chlivica kod tebe malo u posetu svratio Zašto se treseš, zašto ti je lice belo Ako me zajebeš bit ćeš outlinovan kredom Pružam sada svima dva srednjaka na stranu Jebeni lirički sam monstrum, u tekstu nema manu Zalećem se sad na tebe, ne planiram da kočim Satana je ljud večeras te gleda u oči Nisam za repera, previše sam pri zemlji Vi cijeli život dremate mi, rođeni smo spremni Vi mi dižete pritisak pa zato papir žvrljam Dlan odlan, trljam, često prljav Ako me sjebeš krvav klinja